Eh, eu aínda non son pensionista, pero estou moi cerca deso. E a verdade é que me preocupa, me preocupa non solamente as pensións que agora mesmo se están, eh, se están cobrando, me preocupa as pensións que algunos de nós imos cobrar eh, enseguida e me preocupa sobre todo as pensións que van cobrar os nosos fillos, os nosos, eh, eh, os nosos sobrinhos, os nosos familiares máis cercanos. A verdade é que estamos nunha situación que é preocupante unha situación que é preocupante pero que non nos debe paralizar, ao revés, o que ten que facer é facernos mover, movernos e lanzarnos a buscar vías de organización que nos permitan facer fronte a unha campaña inmensa que levan moitos, moitos anos, eu recordo desde os anos 80, unhas campañas permanentes dicindo e falando da insostibilidade do sistema de pensións. Un sistema que temos que defender precisamente porque un sistema pensado como un sistema solidario, un sistema no que os traballadores en activo poñen os cartos para que os, os, os antigos traballadores, os traballadores que xa deixaron de facelo porque están chegaron a unha determinada edade poidan, eh, poidan percibir as súas pensións. Ese sistema que é solidario hai que defenderlo e hai que defenderlo a capa e espada. Eu, eh, a intención que ten esa, esa intervención é abrir un turno ou unha quenda de intervencións libre. Quen quera dirixirse, quen quera falar, Eh, pouco tempo, eh? que non temos que dar aquí a paliza, pouco tempo. Que quera falar e decir calquera cousa, que se acerque por aquí e tiramos para adiante. Estamos iniciando un camiño, un camiño de organización, un camiño que nos vai levar eh, unos primeiros pasos un pouco difíciles de organización, pero que ao final constituiremos un instrumento forte, potente, para defender o sistema público de pensións.